governa els hi demanaria que fessin política agrària, la que creguin, però que definisquin la política agrària que volen seguir. A partir d'aquí jo hi puc estar a favor o en contra defens un banc de terra gestionat per l'administració, donar-se a un pagès que té una iniciativa. Estem fent pa, bases de pizza, arròs de la terra... Primer donar la producció, que tirarem un insecticida, això ho tenc claríssim. L'explotació amb energies netes, això sí que ho tenc dins el cap. Jo dic que un dia ho aconseguiré, no sé quan. Déu-n'hi-do, déu nhi do Les coses que ha anat fent el GOB amb els acords de custòdia que fa 20 anys eren impensables.